hello and welcome friends Tally Prime सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है टैली प्राइम में एक खास किस्म की गलती जो शायद हर बिगिनर स्टूडेंट से होती है जीएसटी को लेकर के जीएसटी को लेकर के जो मिस्टेक्स होती हैं उस पर कई वीडियोस बना चुका हूं पहले भी लेकिन जो खास गलती आप कर देते हैं और फिर परेशानी का सबब बन जाती है आपके लिए जैसे कल बन गई थी ठीक है तो ये दिक्कत हो सकती है तो आइए देखते हैं तो सबसे पहले कीबोर्ड से आपको क्या करना है एफ इलेवन की प्रेस करनी है और यहाँ पर आ जाना है ये देख सकते हैं आप जीएसटी ठीक है टैक्सेशन वाले सेक्शन पे आकर जीएसटी को वाई प्रेस करके इनेबल करते हैं आप और इनेबल करने के बाद यहाँ पर रेगुलर रख के फिर यहाँ पर अब देखिए ये एक सितंबर दो लिखा हुआ है ठीक है हमें यहाँ पे क्या करना है एक सितंबर 2020 करना है एंटर प्रेस करना है ठीक है एंटर प्रेस करना है अब देखिए एप्लीकेबल हमने कर दिया 1 सितंबर 2020 से अब यहीं पे मिस्टेक होती है आप जीएसटी की डिटेल को अल्टर कर लेते हैं एक बार देख लेते हैं क्या क्या फर्क गया है तो ये देख सकते हैं अगर आपका ये टैक्स टाइप शो ना हो पूरा जैसे कभी-कभी क्या होता है इंटीग्रेटेड टैक्स ही आता है तो आप कीबोर्ड से एफ बटन प्रेस करिएगा और नीचे यहीं पे मिल जाएगा आपका ऑप्शन तो ये नो होगा आपका तो नो होगा तो खाली इंटीग्रेटेड टेक्स हो करेगा तो इसको यस करने के लिए आप क्या करना है F12 बटन प्रेस करना है और नीचे आकर के अगर एचएसएन कोड भी चाहिए तो ऊपर एचएसएन कोड भी दिया हुआ है एंटर प्रेस करके और इसे कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा ठीक है पूरे को कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट कराइए सबको ये हो गया अब वाउचर एंट्री पास करने जाइएगा तो मैं अभी क्या करता हूँ परचेस वाउचर में चलते हैं ठीक है पहले परचेस करेंगे फिर सेल करेंगे तो ये हो गया हमारा सप्लायर का इनवॉइस नंबर एंटर प्रेस किया अब देखिए एक जून 2019 को हम ये परचेजिंग करने वाले हैं तो ये देखिए यहाँ पर एक क्रेडिटर पार्टी का लेजर ले लेते हैं हम पहले से बना रखा है मैंने एंटरप्रेस करता हूँ एंटरप्रेस करता हूँ एंटरप्रेस करते हुए यहाँ पर आते हैं तो यहाँ परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं अब यहाँ पर कोई एक स्टॉक आइटम लेंगे जैसे कीबोर्ड ही ले लेता हूँ ठीक है अब यहाँ पे 50 कीबोर्ड्स रख लेता हूँ और एंटर प्रेस करेंगे एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर सीजीएसटी का लेजर लगाते हैं क्योंकि सेम स्टेट की बात है तो यहाँ सीजीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा क्यों नहीं कैलकुलेट होगा इसके पीछे कारण है कि हमने एप्लीकेबल उसे कर दिया बहुत बाद में सितंबर में अक्टूबर में एप्लीकेबल किया और हम एंट्री पास कर रहे हैं जून में जून 2019 में हमने एप्लीकेबल किया जीएसटी को सितंबर 2019 से तो इस कंडीशन में भी आपकी जीएसटी नहीं कैलकुलेट होगी इसके लिए आपको क्या करना है इसके लिए आपको बाहर आना है ठीक है और फिर जब जीएसटी आप इनेबल कर रहे हैं F11 प्रेस करके तो आपको यहां पर आ जाना है जीएसटी इनेबल वाली विंडो पर टैक्सेशन वाली विंडो पर यहाँ पर आ जाइए और यहां पर आने के बाद आपको क्या करना है ये एक सितंबर जो किया आपने इसको एक अप्रैल कर दीजिए क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर एक अप्रैल 2019 से शुरू हो रहा है तब से ही हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे ना तो यहाँ पर ये गलती अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपका जीएसटी बहुत आसानी के साथ कैलकुलेट होगा कंट्रोल ए प्रेस करते हैं कंट्रोल ए प्रेस करते हैं अब आते हैं एंट्री पास करते हैं ठीक है तो अभी जो भी डेट हो जून ही है चलिए ये देखते हैं कि एंट्री हम पास कर पाते हैं या नहीं जीएसटी कैलकुलेट होता है या नहीं तो यहाँ पर आ गए यहाँ पर आ गए और चलिए जीएसटी आई नहीं भी डाला तो कोई बात नहीं है कई स्टूडेंट का ये भी सवाल होता है कि सर जीएसटी आई नहीं डाला इसीलिए नहीं कैलकुलेट हो रहा है तो ऐसी बात नहीं है अब देखिए यहाँ पर कीबोर्ड ले लेता हूँ पहले से बना हुआ स्टॉक आइटम है पचास ठो परचेज करेंगे एंटर प्रेस करते हैं एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे सीजीएसटी लगा देते हैं तो ये देखिए सीजीएसटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हुआ और फिर यहाँ पे एसजीएसटी लगा देते हैं तो ये भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया तो सारी दिक्कतें इसीलिए आती हैं कि आप जीएसटी अप्लाई करते हैं वो डेट चेंज कर देते हैं जीएसटी जब से एप्लीकेबल होगा तभी से तो कैलकुलेट होकर आएगा उसके पहले आप डालेंगे जीएसटी तो वो कैलकुलेट नहीं होगा तो जीएसटी इनेबल करते समय ध्यान दीजिए कि आपको ये एप्लीकेबल कब से करना है ठीक है thank you for watching this video